سارے آج نے دوجہ مہمان خصوصی محترم کرمی جناب زائد خان جنگ خیل صاحب جڑے کے برگیڈیر اسمت اللہ خان جنگ خیل صاحب نے فرزند اور ریٹائر جنڈر انیت اللہ خان جنگ خیل صاحب نے پیارے بھتیجے آج سپیشلی طورتے سارے اس میچ کو دیکھن واسطے تشریف گھن کے ہیں اور جھنگی خیل چوک دراغیچ اے پلاٹنگ نا کامی کرنے پہن راول پینڈی ندر پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں خوش آمدیا جیہنو محترم مکرمی جناب زاید خان جھنگی خیل صاحب خان زاید خان بیمان مہزم خان صاحب خوش آمدی دیکھنے آ خان زید خان جنگی خیل بڑی مہربانی ویلکیم تشریف آبری حسن افضائی شکر گزار خان اللہ خان شادی خیل خوش دیکھنے ہیں تشریف آبری حوصلہ آئی ممنون چلو بھائی کرن حاجی خان کیا بات ہے محمد انصر خان شیخ وسیم ملک جویا ملکی خان کے آلہ ہاں ہاں ہاں جاگو ممنو جاگو ہاں ہاں ہاں جاگ بنا دو یہ عوام تھارے واسطے ہاں ہاں مار مار شروع کر رہے ہاں ہاں شیخ آیا کیا بات ہے زندہ باد زبیر خان علاقہ جاگنا پوسی پھٹو کے کنا ہاں خان وات خان وات خان وات وان وات آسف ہاں ہاں بالو یوٹ واہ استاد بشیر واہ ہاں، ہاں، ہاں، واہ داریہ کیا بات ہے ملک عرفان کا کنام سے جاکے نمبر ایک سنو جلال سرگودہ قاسم خان خان دی حق یاسم شفا خان سمندی خیال خوش آپ دیکھنے شفا خان سلام ہوئے فٹ فٹ ہوا ملکی خان کئے ملک زیادہ سر صاحب کے تشریف لے آؤ امان امان تاریا بھائی ریاض لالا اے آمڈے میں لالا کلیم اللہ خان اے میں تیرا سارے کٹھے آئے بات بیا ان کو جیڑے آوے فٹ ہو کے فٹ ہو کے زندہ بات فٹ فٹ ہو ہو کے کے پوائنٹ پوزیشن کیا بات ہے ویری گڈ فٹ ہو کے فٹ ہو کے خان ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جاگو مومنو مومنو سید آیا فیٹو کے شیخ سے زندہ بات پوائنٹ بودیشان چھے ہک جی کیا بات ہے زندہ بات کیا بات ہے زندہ باد کیا بات ہے لوئی ٹیما زندہ بار ساؤنڈ ٹھیک چلتا پی زندگی دار اٹھے کے دار خان حاجی انت اللہ خان خان زیو اللہ خان بڑی مہربانی تاریہ واہ خان واہ جینا خان واہ سے تاری نہ مرے سی اللہ مدینہ نہ لے ویسی صفی اللہ خان سلام ہوئے صفی اللہ خان کیا بات زندہ ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے خان باما خان خان خان خان کیا بات زندہ آباد

بھائی جڑے اگو کھلوتے ہو واسطہ نے کلمے دا بہ ونجو واسطہ نے کلمے کلمے دا بھائی نو موتی دے تلو کے کھلوتا توبہ اللہ امان امان امان امان آہا ہاں ہاں ہاں ہاں شے کدے گیوں شے کدے ہوں خان بڑی خان خوش آمدید کیا بات ہے زندہ باد خان زید خان خوش آمدید مزہ زندگی کے درازی خان زید خان مہمان معظم کیا بات ہے لوئی ٹیمہ زندہ باد خان شجاع اللہ خان شادی خیر بڑی مہربانی حوصلہ زائی سے ممنون صدام جوڑا صاحب خوش آمدید آکھنے آن تشریف آبری حوصلہ زائی سے ممنون ملک جمیل جوڑا سے بڑی مہربانی امتیاز جوڑا سے باجنڈالا ضلع بکھر خان کلیم اللہ خیل خوش آمدید کیا بات بات ہے کے کے زندہ بھائی لطیف خوش آمدید بھائی لطیف شکریہ خوش آمدی رکھ رہے ہیں اپنے دور دے کبنڈی دے شہن شاہ پلیار شہن شاہ ریسٹورینٹ دے پروپریٹر تاریہ خان آصف خان تراغ گالا ہون مسیدی تراغ دمد حق بڑھ دی زبیر باہ سے دوردار تاریہ اگے تک کمبر اللہ دیر اتنی کدان آئی لائی خان خان خان خان اللہ نیازی زندگی امیر کیا بات ہے زندہ ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے امان امان امان امان امان گی بکھر اللہ ہاں ہاں اور ہاں۔ اس نواد نصیب و لال کیا بات کال انشاءاللہ بار موقع ہاشمی سبو سیٹیام ٹیمہ مرتضی شاہ انہا دوہا ٹیمہ دمائی تحصیل دریا خان زیرہ بکھار خان ساجد اقبال خان پٹھان بامقابل اللہ حبیب کلب بھی تاری بامقام سبحانی ہوتیل مول پاکستان یا چھین ٹیمہ جیدی ٹیم بکھا نو ریسی بابا کام سبحانی ہوتل انتظامی اندی طرف ست ہزار اور خان شداد خان ہاتھی خیل انہوں نے طرف پنجہ ہزار دیلا ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے زندہ بات لطیف خان کیا بات ہے بڑا اچھا انتظام خان تارے خان زندہ بات زندہ بات

کیا بات ہے زندہ بات آہا تاریہ با با با با با کیا بات ہے جمشید خان زندہ بات مقدر زنگی درازی تقریب دے دمیمانی بازم خان زید خان میں صاحب نے مملک ایک ہزار خان شجا اللہ خان میں صاحب نے مملک ایک ہزار خان جمیل خان صاحب پرانے مربان میں صاحب نے مملک ایک ہزار حسب اللہ بھائی اسمت اللہ خوش آمدیدہ کے نام جلال پور خان خان عزیز اللہ میاں خیر شکریہ کیا بات ہے بات ہاں؟ ہاں؟ جی، شیخ زندہ بات ہی ہو چھوٹے بات ہی ہوتے ہیں